За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Ахиад олон хүний хүсэлтийн дагуу The Promised Neverland гээд онц сонирхолтой аним бэлтлээ. Ихтэй бүлхийг нь яриад үгүй за. За та бидний харж байгаа энэ газар бол Мама гих асрагчтай хүүхдүүдийн асрамжийн газар юм л та. 38 хүүхэд Маматайгаа өдөр бүрийг аз жаргалтай инээд хөөртө өгтдөг. Мэдээж хичээл хүртэл ордог учраас тэр дундаас бусдаасаа онцгой, үнэхээр чадварлаг, ухаантай Эмма Норман Рэй гээд 12 настангууд бол илүү илүү. Манай хэд баг өдөр болгон муур хулгана чонт харвах болж тоглодог л доо. Гэхдээ хөөцөлдөж тоглосон ч энэ хашаанаас цаашаа хизээч гарч болохгүй дүрмтэй. Сарда 1-2 удаа хүүхдүүдийг үрчилж авах үед салах ёс гүйцэтгэдэг бол энэ удаад бяцхан туулаандаа хайртай дооны хөөрддөг хөөхөн кони мэн эцэг ихтэй болох нэ. Манайхан ч салах ёс хийж мааматайгаа хамт явлаа л за. Тэгэл амрах житл Кони өөрийнхөө байн авч явдаг бяцхан туйлаагаа үлдээч арай холдоогүй ах гэл Эма Норм хоёр аваач чөх гитл хинч байдгүй нэг ачааны машин байхаар нь энийгэр авч явдсан байх та гэл хартал Кони саяхан л инээгээд бүгддийн салах ёс гүйцэтгэж байсан чинь Цагч бодоогүй байхад Коник үхсэн байхыг Эм ан хормог хоёр хараад удаагүй байхад том хөл гартай мангасууд дараагийн удаа илүү өндөр зэрэглэлийг аавн шүү гэд бүр маматай яриад ижсэн тхүү. Мама бүр юу ч болоогүй юм шиг ок ок өндөр зэрэглэлийн тарих өгөнч гэж яах шиг. Эмо норм хоёр бүр энэ бүх зүйлийг харсандаа итгэж чадахгүй угаасаа итгэхийг ч хүсээг байх. Яг л гэр бүл шиг ээжгээ хайрладаг байсан маа маань наана худлаа дүрэсгэж хүүхдүүдийн нэг нэгээр нь зэрлэг чөтгөрт өгч идүүлдэг байсан байгаа аахгүй юу? Ингээд манай хоёр бүх зүйлийг мэдсэн учраас бид зүгээр л нэг чөтгөрийн хоол болох гэж амьдрж исэн гэж юу? Зүгээр эндээс заавал зогтолцгаая гээл. Норм бол бусдаасаа толгойн сэргэг ажилдаг болохоор 6 нас хүртэл нь хүүхдүүдийг авч явдаггүй. Төрөүний чөтгөрийн ярьснаар бол 6 настан энгийн хоол юм бол 12 настай бид нар заавал явдэн штэ. Тэгээд бас бид нар шалгалтын дээр өндөр оноо авч өдийг хүртэл ирсэн учраас тэгэхээр өндөр зэрэглэл юм байна гэл ухаанаа уралдуулва. Гэхдээ бүр энэ жаахан хүүхдүүдийг яаж иддэг байна? Бодхоор л уур хүрээд байгаа аахгүй юу? Ядчихт нөгөө бамбуушаа авч яваагүй тэр газараа унгаацсан болохоор маама болно хойл гэсүг аль хэдийн анзаараад байсан байгаа юм. Тэгээд эндээс цогтход мэдээж төлөвлөгөө хэрэгтэй ийм том ханыг давах арга чарга хайж протолготын рейдэ илтэл ямар ч сэтгэл хөдлөлгүй. Мм зүв зүв. Тэгвэл тэгээд цутцгаая л да гэл Гэхдээ Рэй бол гурлаад цохтно гэд харин Эмма хамтдаа хар багаасаа шороо идэж өссөн энэ бяцхан хүүхдүүдийг зүгээр үүх гээд үлдээж чадахгүй бүгд хамтдаа цохтно гэж гүрийгээстэй аргагүй ш дугасаа. За тэгж итэл дахиад нэг дайсан мамагийн шин туслах Кроны гэд авгаа хүрээд ирсэн лайвэ ядаг. Нөгөө авгаа нь ядаж бүх хүүхдүүдтэй дотн олцсон өөрөө баг эндхийн маама болох санаатай тэр хитээ хөөцөлдөж тоглоод гүүж мүүж байгааг нь харалда. Хараас нэг амар ганцтэй. Харин маама бол зүгээр миний хажууд гүлэг шиг дагаад хий гэснийг минь хийхэд болно гэл жоохон атманцанд нь кроны их ч уурн хурч энэ дуу над заадаг химбэ одоо өөрөө алдаа гаргачаад харнаа чамаа гэл бассаастай энэ бүх болоод байгаа муу муухай аимшигт зүйлийн юмны учрыг арай ойлгох дон гэлдэ хоёр тэлтэл нөгөө хоёр маань бүр шок За тэгэд яа харахгүй энэ хүүхдүүд дотор нэг урагч байгаад байна. Тэр л маамад олж байгаа бүхнийг хилээд байгааг Норма анзаараад Рэйд хилээд нөгөө ханаар дамжих олсоо хаан нэснэ хэлсэн чинь Рэй баригдчихдаг шүү. Угаасаа тэр улсыг хаанагааг зөвхөн Рэйд хэлсэн болохоор тэгэхээр энэ бүхний урагч чи байжээ. Чи биднийг зүгээр өвөх гээд хараад ижсэн мө банд мэн гэлтгсэн чи Рэй бити гуцаа дайлда. Эцээ эцэд энэ бүхнийг Эма та хоёрыг л бодсондоо би хийсэн шүү. Альбар Конигийн бамруу шиг хүртэл та хоёрыг аваач ижүг гэж би явуулсан. Мэдээсэ гэж хүссэн шүү гэл ойлголцвоо. Гэхдээ энд байгаа бүх хүүхдүүдийг авч явна гэдэг бүтэхгүй штэ. Гурлаа цутил да. Эмад худлаа илчих тийхгүй бол бүгд үхэн штэ гэдэг. За тэгээд манай эдийн уншдаг ном болгон дээр шар шубуутай Morse код байдгийн тэр нь Minerva сан гэд энэ бүхнийг мэддэг хүүхдүүдийг болгоомжил зүхт гэсэн дохио өгдөг Morse байсан бол Don Connie-г үхснийг мэдээд мама орой олгон 20 цагт алга болчдөг. Тэр үедээ тусдаа түрүү мэдээл дамжуулдаг өрөөдөг нь мэдэж аваад орсон чинь хөөхи коныгоос нь бамбууршин л үлдсэн байлгүй яхавч манай хэд оргох төлөвлөгөөгөө л яриад байгаа болохоор энэ өдрөөс 7 өдрийн дараа оргоно гэл мамаг рэй зохицуулна гэсэн ч кроны ихчийг яах вэ гэл ярилцж идэл мөө хүнийг дурсахаар гэж өөрөө гарч ирээд мамаа дургүй хүн чинь мамаг унгаахын тулд юу ч хийхээс буцахгүй та нар зүхт би яах ч мэдхийг хүсэж байгаа бүх зүйлээ асуул та гэдэг. Ингэж байгаа төв рүү өөрөө маамаг ховлож эндхийн маама болох ч байхгүй юу? Кроны ихч тэгэл зөндөө юм хийж өгдөйн. Энэ газарт 12 нас хүртлээ л амьд байх боломжтой. 12 нас хүрсэн бол ачигдж чөтгөрүүдийн хоол болно. Хамгийн чухал зүйл чинь бол та нарын тарих тархич нь хэр хөгч нь чөтгөрүүдэд илүү амттай чанартай им витамин хоол болдог гэсэн үг л дээ. Гэхдээ яг хуу 12 нас хүрээд өвөхгүй байх арга байгаа. Онд сурдаг дээр нь мама төв рүү чамайг санал болгосон тохиолдолд чи мама болж энд чөтгөрүүдийн идэвш болох хүүхдүүдийг харж асран л даа Гэхдээ ингэж юу юм мэдээ. Миний дотор юу суулгасан гэж би эндээс холдох юм бол бид минь суулгасан зүйлээр цахилгаан дамжуулж зүрх зогсож үхэх тавилантай. Тимээс та нар зүхт зүхт гэж хэлвэ. Сайн ч юм шиг, муу ч юм шиг сонин дүрлтэй ер нь бол бүр энэ хэдийн чихэнд нь GPS шиг байршил тогтоогч суулгацсан хүүхэд үрт алга болвол хаанд байгааг нь олж олно гэсэн үг л тэр мө балерч өтгөрүүд. Ингээд удалгүй Кроникч дөрөвдүгээр үйлдвэрийн мама болохоор болоод энтхийн мама гэх Изабелла худлаа инээж дүрсгээд явуулсан чинь аль хэдийн чөтгөрийн идэж болоогоо хөрхи. Кроникч бол тийч муу дүр биш. Өмнө өөрөө ч ихсэн асрамжинд байгаад 12 наснда өвхгүй тулд асарч болж исэн юм лээ. Тэр нь мама буюу Изабелла Рейг өөрт нь худлаа хэлээд болоод тэр хэдтэй орох гээд байгааг нь анзаарсан. Өнгөрсөн хугацаанд сайн нохоо байлаар Рэй энтэргэд чалчиж байгаад цаадах их чинь төвжээд нөгөө хэдийн орох төлөвлөгөөнд нь мэдээж саад учруулахаар явна штт. Очсноо. За Норман, Эмма битгий жүжээд вэ. Энд бид гураас өөр хин ч алга. Манай ч хоолноос өөр хин ч алга. Наад новшийн төлөвлөгөө энтэр одоо болхгүй. Би та нар тайртай штт. Бас заваах их ч хүсэхгүй байна. Харин ч та нар жаргалтай агаа штт дулаахан гэр орон, хоол хүнс бүгд байна. Бүгдийн сайхан идэж яваад өвхөлтэй энтер гэж ягаад Эммагийн хүлийг хуглаад удахгүй ачигдах хүүхэд бол Норман гэдгийг хэлтий. За тэгээд нормны ачигдах өдөр ойртой байдаг Эммагийн хүл хугарцсан болохоор зүхтах боломжгүй байгаад бүр яах учраа олохгүй сүүлдээ нормныг Эммагийн хүлийг идэвтэл ой дотор нуудж байгаач гэж ятгаж үзээстэй. Даанч норм зүхтсан ч тэр ханны цаана маш том хавцал тийш унаал бол ямар ч амьд үлдэх найдваргүй учраас ачигдах ёстойгоороо би ачигднаа. Харин та нар минь заавал зүхтаж бүгдээрээ амьд гарах хэрэгтэй шүү гэл явлаа да. Йо гэхдээ энэ хэсгийг ботхоор л уйлчих гэдэг юм аа. Зүгээр л цэцэг шиг хүүхэд насандаа тоглож, сурч мэдж, аз жаргалтай байгаад л чөтгөрүүдийн хоол болох гэж өдий хүртэл өсөж торнож бүр ийм жоохон хүүхдүүд амьд үлдэх гэсэн тэр бяцхан зөрхнүүд ямар их айж байгаа бол Норман гаднаа хичнээн их инээж байгаач дотроо Эма бас гэр бүлээсээ хаагцж өвхөн гэж бодохоор үнэхээр их айж байгаа гэдэгт яаж марах вэ? Бүүр сонирм болчлаа. Мэдээж Норма ачигдсан Эма хаммаг байдаг цөхрлөө барсан. Ядаж Эма нормоо овчин би бидээ сайн байсан юм шиг байлээ. Эмад хүнд хэцүү байхад нь мама ирсэн ээ. Одоо бүх зүйл олоод өнгөрсөн асуудал ч тээ. Мартах хэрэгтэй. Би чамааг өхүүлэхгүй байж чадна. Чи наа чиг мама бол гэж бүр зэвүүд өргөө хоёрыг зэрэг хүргэж байгаа аахгүй юу? Нормны эмод битсэн захиаг уншаад мэдээж сэтгэл зүрхэндээ баймааргүй, дааж бархааргүй тийм их зовлон шаналлыг мэдэрч уйлж уйлж овоо зориг ороод рейдер очиод хамт зуутах гэтэл юу вэ? Рэй өөрийгөө шатаана гэд өөр дээрээ бензин энтер асгацсан бүх юм дууссан юм а. Би л өвхэд үгүй. Би өөрийгөө золиослж энэ байшинг шатаах оронд та нар зуут амьдр Эмма Норма амьдр гэсэн бистэ гэж даргалзаад мэдээж хүлэхгүй шүү дээ юм а. Бүгдийг бэлтцсэн байгаа юм чи. Бала Изабелла харснаа. Юу араач дээ. Миний өндөр зэрэглэлийн хоол ядаж тархин шатаагүй байгаасаа гэж гуцчихад манай хэд зогтж байгаа юм чи. Норман бүх зүйлээ мэдээд төлөвлөөд Кроникч эндээс явхаасаа өмнө хитэн хэрэгтэй зүйл мөн Минерва саны балыг үлдээсэн. Тэгээл угаасаа өдөр болгон хөөцөлдөж тоглож зутах бэлтгэлээ хийж исэн байгаа байхгүй юу? 6-аас доош насны бяцхнууд да үлдээгээд тэр дундаас илүү сэргэлэн пилд бүх үннийг хэлээд удахгүй ирээд буцаа та хэдийгээ амнаа гэд хэлсэн олсооч бэлтцсэн араас нь харин маама нэхэж шít маама бас хуучаа энэ асрамжийн газарт байсан тэгэд энэ муухай бүх зүйлийг мэдээд зугтах гэж оролдоод амжилтгүй болсон учраас энд үлдсэн юм лээ за ингээд манай хэд ч хүссэндээ хүрч зугтаад харин маама буюу изабелла тиймдээ та нар зутцгаа да, явцгаа гэж хэлээд эхний бүлэг маань дуусч яам л да. Мэдээж хоёрдугаар бүлэг гарчихсан. Дуусгаар нь яриад өгнө. Манай эд зугтж чадсан ч, оргож чадсан ч гадаа юу хүлээж байгаа бол гадаа нөгөө чөтгөрүүд хитэн мянгаараа байвал яах вэ гэд олон олон асуултын учир зангила хоёрдугаар бүлэг дээр гарах юм шүү. Хамт байсанд баярлалаа. Зүрх зүрх бяцхан зөрхнүүдийг хайрлцгаая. I see the world through ice covered in ink and bleach Cross out the ones who heard my cries and watched me weep